Msemaji wa mabingwa wa soka barani Afrika Wydad Athletic Club Mohamed Sherif ametuma salamu kwenda kwa klabu ya Simba Sports Club mara baada ya kupangwa kwa draw ya robo fainali ya liga mabingwa barani Afrika. Shirikisho la soka barani Afrika CAF Jumatano Aprili 5 lilipanga draw ya robo fainali ya liga mabingwa na kombe la shirikisho barani humo huku klabu ya Simba Sports Club ikiangukia mikononi mwa Wydad Casablanca. Msemaji wa klabu ya Wydad Mohamed Sherif alinukuliwa akisema kuwa sisi kama Wydad Athletic Club malengo yetu ni kutetea taji letu ili kuhakikisha kwamba tunalibakisha hapa nchini. Nipende kukutoa hofu tu kwamba hatuiogopi Simba Sports Club hata kidogo, bali tunaheshimu kama timu kubwa Afrika. Tunawajua vyema Simba Sports Club ni timu nzuri, hasa inapokuja swala la kutumia vyema uwanja wao nyumbani. Hakika ni kili tu, wapo vizuri kwenye dimba lao la nyumbani. Mahmoud Sherif aliendelea kwa kusema kuwa nimepata wasaa kuongea na mshambuliaji wetu Akram Benzui. Yeye alichonijibu ni kwamba hakika Wydad inaenda kumaliza mchezo Tanzania kabla ya kurudi Morocco. Ikumbukwe kuwa mchezo wa robo fainali mkondo wa kwanza umepangwa kupigwa jijini Dar es Salaam katika uwanja Benjamin Mkapa katika Aprili 21 au 22, huku mchezo wa marudiano ukipangwa kupiga mjini Casablanca nchini Morocco kati ya Aprili 28 hadi 29. Na hiyo ndio ilikuwa update ya michezo kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV.